Da kommt der Nikolaus gerne vorbei. Der Schmusis Nikolausstiefel steht zwar nicht vor der Tür, aber gerne auf dem Schreibtisch und sorgt so für Feiertagsstimmung im Büro und Co. Die hochwertige Mikrofaser-Unterseite der Minifeed Schmusis reinigt glatte Oberflächen stets gründlich. Außerdem besteht der Schmusis Nikolausstiefel aus weichem Plüschmaterial und liegt somit sehr angenehm in der Hand. Das ideale Nikolausgeschenk für Kunden und Mitarbeiter. Bestellen Sie noch heute Ihr Muster und überzeugen Sie sich von der Minifeed-Qualität.